ام كاتتن باش هوريان هوايتم باش نروح موتانا هوايم باشي هموتانا هواي باشي حموتانا هوايم باشي هموتانا كاك هوا باشي حموتانا Čelin هاورێن شوێنم باشن ئەم کاتەدان باش ڕۆژێکی تازەیە ڕۆژێکی تازەیە ڕۆژی روجي خۆشە ڕۆژی ڕۆژی منە لەبەرەوەی کوڕێکی خاڵیت کە زۆر ڕفیقەتە بێکەوە تەلەفۆنەکەم من کە تازە زاوجم پێک کرده بوو لەگەڵ کرده بوو زۆر تووڕابووم دای مۆبایلی مەشغۆڵ بوو سکرین شۆتە ناسەرەکەم احمد احمد, أحمد. الشاسع اللي قالوا بسيقر وازن لا والله وازن يكشك ودي مكاكا اللي قال احمد ودي ادي بشان ناوي تشيل ينغ ودي آه، اوبشن ميرس ما كاش شهر احمد بو اتلاو احمد جاسف فركان كاتب ولا يمين من دايم تراب ومامو احمد بس قصي لقوكا <laughs> آه، طالها تتب ولا من باطل شوف يعني جني احمد انا شتي بس اقصى لغلي ممكن انت امرو خوشتين روش يمنا داي تشاي صالي اكتلو بينا خوشتين روش براسي احمد ئەم ڕۆژە تایبەتە من و ئەحمد ئەوە بیر یەکتریمان کردووە ڕۆژێکی زۆر خۆشە بینشەله ئەیتر اه، هەوڕیان ئەنشەله ئەمڕۆ ئەڕین بۆ مەتەر بە شوێنیانە انشەله ئیبینن اه، چەند خۆشە دوو کەس یەکتری ببینیتەوە دوای کاتێکی زۆر بۆی ئەحمد وەکو برایەکە بۆ من ئەو ئێستاش لە مۆفیقی پاسە وەستاوین موقیفی پاسە وەستاوین وەسەوین لەسەر پاس بە پاس ڕینە بازار خۆشە لەژە بە تاکسی بڕێجارە بە پاس بڕێیت من مەطعمێکی دۆزیێتەوەڵە خۆشاستری زۆری وەرگتووە مەتەمە ناسراوە بەڵێ خۆش نییە ئێستا ڕیم بوو مەتەمە زۆر خۆشە و گەس و شوێن هەیە بەس بە زۆر خۆشی دروستەکەم پیشان تەنی وازم تقریمە هزار کەس لێوی شکات ئێستا بۆتان دانیم و یددیوە لەگەڵمانە بن ئەگەر تامیشی خۆش بوو پێتانەڵین تامی خۆشە. Biz anlamayın, gratim bütün bu Türkiye, gratim bu Türkiye, bütün bu Ukrayna. Gratim bu İstanbul. والله او گیشتیم بو امت اما خوشه نای بایرم اوگلو دونه را و تا برم بر مایسب شنطانیم و دور بو تقریبا یک ساعت له تلخمان و زور دور بو بس اهینت استبشان تانیم ایره زور خوشم منطقه هستم دروی شارم سیم شنب کن omuzga mashallah hamushligimizga o'ta babshan tilim hamma tomoq poshakaya вот там где ж ты где сифоша вот а сары и вины сары а ло чипкин чаван коммунито мизмле быста баврын усару сарба бакам а вот а и винен سەرەکە هەر زۆر زۆر بەس قەینا ئەوەسین لەسەری بۆی ئەڵێن خواتەکە ئێرە زۆر خۆشە ئەوە باوەکو ئۆفەکە لەسەرایە بۆسی قەستی بێندە دەقە بەس وەستەنگ لە دەرەوە ئەوە ئێستا گەشتن ژوورم و چاوان جوان هەر هاتن جوێ دەستێک بە زەڵاتەکە تاوان Brother, it's okay, I film here. Okay. بروم تشانتان بام چون دروسێک خوارنێک لێرە من بۆیە ئەم یددیوانە درستکەم بۆی ئەو بیبین ئەوانە کە ناتوان سەفەرکەم بۆ ئیستانبول لێسەوە ئالێرۆ بیبینن کنن ئەمە کنن هاتون جوره بولایان خەڵکی نەبا بۆتان باسکەم ئێستا تەمی دوێنەرەکەم کرد بەڕاستی زۆر زۆر خۆشە دایمە بدەمە هناك ئەوە گەڕەوەم ئێستا بردەم ئێوە هەر بۆ خۆشی ئێوە بابی بینن زۆر سەد و خۆشە دوێنەرەکەی هەر زۆر گۆشتەکەی ئەوەی هو بده يقرا مثلا الدنيا بيت هو هو الرسم كواليتي خطا ديني تان كوشي شونا برن اوش تفوشان فيها كان اوش كاين إيه بيت ميزك بوزان ما بشان تنبم ناني كي جيديا هلو ناني كدوش تنك اليوم Nerede? Kim konuşma işini yap. Her şeye bana bir toplayın. Sesini böyle bir işini yapalım. والله ذوقوا ان شاء الله مقحمتان كلكم ما شاء الله <laughs> ما شاء الله سريع بنيامين يلا سيكل واو كخوشة يرا سيدي مشان بكم اها او ركلامة شيا الله ما خسته الله الله يدلاكي ما خسته بدستوه واو الله فينيز بيتشا امريكا ورا بس يديكي بیچە ئەمریکایە وەرە بەسێریکە سێرکەن چەند خۆشە چاوان هەستە چۆنە تۆ جوانی تجاني تۆ ئاخلی تو عقلي میق میق ميخ ميخ کە چاوان جاجا قسە هاکات پێ ئەڵێ <laughs> اوم شو نخوش سيركن باش بونا روناكا ما يراويلك وما سيكرن بس ارو مقابلان مقابلانكم شونن شوني او هسه اورين مقابلانكم زين شمس يعني قلتوا لا ثاني شو nem pessoa. بله هم شنه زور نکو خوشه وایستا علی رو بخو من ده نیشین اگر رین اینجا شام اون میکردم دم شام که تو گلید و از دور بیت دوره دوره استا نسلم کی بریم بو بلمه که بخیره که بریم با او سر بوی پرکی که خوشیه علی را 80 brojnë. Brojnë? Amane ku shumizë e ndanoa, bina e gre, që në gjuana. Qa posha. Tu حزك برين؟ بو اوبر بالله ها بلا مكاتو بو بلا ما اوبر برين برين من ايرا خوشا بتوزي كتير برين دو متاع موجود هناك باشا عينك وشفاك هم بوشيني هنا نعم يا لكورسان بيلن كاسكت تو بيلي چی؟ کلاو کلاو کلاو وینه که اوه فرمو ئەم باخیرانە خەڵکینا کە یەکسەر ئەڕۆیت یەکسەر ئەڕۆیت بای یەک دۆلارە هەڵێکی چاوان فيش من مەسیم بینی ئەوە کێشە نییە کە گەورەیە لەوانەی سواتە ها چەند گەورەیە ئەوەستا ئەوەتە ئەوەی سویدێک تۆزە بۆ نێکە بوو بەڵێ پارە پێکم ئەو خانوو بۆکڕم بەدڵ ئەوەن خانو خۆشی لێ بۆ ئەیتخوامە خۆش نییە ڕێک ئالی خۆتەڵی خو مل ناکەم من حەزەکەم بۆژورۆ دیار نیە و خانوو بەست مەبەستی و خانوو بووە ئەڕڵە توێشتا نەچوی ئەزمار هەیە بەرزایەکەی سارا وەستێ دانێ من وەسەری از مر ئەزمر بەرزەکە با سەرکەوەستێن کوشتی مێزدانێ خەڵک شدانی خوات ئێرە ژوایە هێن سێژا دێکە بس دڵەکەم ئەمە ئەها ڕاستی وەکو ئەزمەر وایە کە لایەن لە بەسارە گلۆبە ڕۆژە خۆن و کەوا بە برژێن و چادانێن و یاپراخ مەشم و چاوانین بەڕاستی ئیسراحەتی چاکمان کرد یاسێکی دوور و درێژمان کرد لەو سەرەوە وشاخي بين لو ببيو وهاتوين اتاك ايرا ببيو هاتوين يعني ببي هاتوين ببي هاتين ببي شو عمود باش بله استا آه، ببي او سر ثاني تاكسي شي قدنا دوزين يا اخي تاركان خوشا ورن بو ترې کاتی تو که باش بی تو برو دیگه و آوی که خود خب. جا کیزو خوشتن ئێستا شەڕیم بخم شوێنە خۆشانە بۆش کافتێریا گەبڕین چاوان واو هنا وات أبو خان نوفلي مكيا کامە أبا کام فیلم ناريتشي جانسو جانسو جانسو کارە سێفداڵی ئەها ئەوە نازم کامیانەڵیت نازم نازم كم نازم كم filme, ali بس zanimo Hanuje. Bivaš. شان خانوي خوي دو زيوا حمور رجل سليم اخي لا طاوبو خاو اي واش يبرين بوم خانا اي بزان تاخ تاخ بزان جانسو ولا مالا ناي جانسو جنكا شيك roštin, roštin, a tako geštin. Wow. Serkan. Tada. Oy, naybinim jari. Am pirda gavrakeye. يعني اما ببي هاتين هاتاك ام بردا هاتا خوتا مزان شن الرازيين سانز San Francisco. زۆر خۆشە ئەها لە جنگڵی ئەڵی لێت ئێمە تا ڕەزانین ئای جادەکە زۆر تەسکەی خۆتانی بینن بەڵام زۆر خۆشە واو زۆر خۆشە خۆشەنیە باوا بڕات واو زۆر خۆشە تریش بڕۆین بۆ مەقام ئەوە بەڕێگەین بۆ بۆ مەتار ئێستا ئێستا بەڕێگاوین بۆ مەتار بەڵێ هەتاکو شوێنێکی تاکسی دۆزینەوە ویسمان دۆنەریان بۆ بکڕین بەڵام شوێنێکی خۆشمان نەدۆزەوە لە نزیکانە هەمووی گریل بوو برژاو بوو وتماما دۆنەر بکڕین هەموو کەسێ دۆنەرە خواوایش حەزیان لێ بەڵام بەداخۆ ئەبێ لە مەتار نام بخۆین بێخێنە با بە ڕژوو بن هەتاک ئەگەینە هوتێلەکەم خۆلیان قژڵکە هینە اینجا باسی سی جانتاکەین بزانین جانتایەکی باش بوو من چی هەیە جانتای باش باش گەورەیە وەرە ئەلێرە ئەمە ئەلێرە ئەزین چی چاوان ئەو شیرین نانیا بینی شیرینی ئەوە بۆستان با پیششانتان بم ئەوە شیرینیە لەوسەر ئەوە ئەلێرە تقریبان سێقاتی ئەوانی ناو بازارە ئەمانە شەر نو بازار بيكري بیکری زۆر هەرزانترەکەوێت جانتا شام بسم الله بك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بي اوانا خرج جماعات اما اوكا من داوم كل مية او يتشاون بس بنيرة الله تامي شونا زور خوشة عرفت olsun. التيشيرت فيه اونيا شي كيشتغل لابون ما لا وسر اوسر ما بير استمن وهمن يا ريك كاين يلا همن طيب احمد يا دوس يا دوس يا دوس يكسف الوتر يا دوس يا دوس Burası fırlamış şansı. Esa peş ama memırdım o. Ekiz olimpiya keşi. doe duse. ja, duse. Yes, Ja, you duse. Yes. Çabakasla yeksin bir ahir. Ne, e, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Oh, ah, ah, ah, ah مێوزەیەکە توبكي لە الله أه عمرنا ئەوە کە تۆپەکەی عمرنا ميني ئامرێن دە دەست و بشکێ ئامرە نەمێنێ شتی بەم هي بینیوە لە وتي ورا باكناي شي ولا جاي بلا ورا ورا بزام كروكي ولا ورا ورا باكناي شي اه واي وي اه واي باي. بوس عم تكاكت اه وي وي اور ورا بزن بوك نايشي اور اور كريكي بزام زي بابي كينو ابي اوزلي وبيب كشمو دي بيقرا يا دوسي يا دوسي توزو ايكيتو لا توزو ايك لدو ايكيتو تو الله تا جواب بيت الله تا تاري دو اكتو فيش بنشتو يا يا دوسي او دودو لا دو صفر دو صفر دي آه، من يوم جيتي دي ونات انت دي بوسطة يا دوسي يا دوسي زي صفر عمرنا ميري هو سي صفر لين طاقت من ما وضايف طاقت من ما احمد بابونيتو يكزر زلم بركب مع البخور نجيري راعي ام كرة راعي شازي كرة الله يكون قربان <laughs> آه. ما شاء الله والله <laughs> باتك <laughs> كيف نزل بوي انا بابا مسكينين ما شاء الله ما شاء الله وش هي؟ اول شيء هذا لا يناسبه والله منيش الله يجزاك صالح كريم النبي أوبري منا يبينن أوبري منا ترى مرة راح والله يجرق يمنا أو والله والله يمنا لا بس بس هلا شنو شان قال يعني شنو بصاق أحواله باشي باب قربان قرباني ما يمردب إيه مشكلة ورا باب ودم يصير جانتين نهاتوا فاينلي او احمد جيش دبي تقريبا يقدو ساعة وسطا بين بس فاينالي جاش دو ضل خوش مان معانا اي يا خوش